Pasien berikutnya silakan masuk. Gak mau. Sini ayo masuk saya obatin. Gak mau pak. Buruan masuk, mau obatin kalau. Woi, gak mau, woi. Buruan masuk.